Apakah nikmat kahwin tiga? Oh. mau cari pasal ni. <laughs> kita bangun tengah malam gelap tak nampak benda kita raba-raba gitu kena obat nyamuk. netu tangan. <laughs> Mana? Tapi bila kita kahwin dah kita lepuh tangan gini bukan obat nyamuk bini kita.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 Oke okay guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video daripada Ustadz Azhar Idrus. Kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus dan semoga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat karena kenapa apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini Masya Allah ilmu semua tapi di situ ada istilahnya yang membuat kita bahagia di dalamnya yaitu lawakan-lawakan daripada Ustadz Azhar Idrus terutama soal soalan-soalan daripada jemaah kepada Ustaz Azari terus yang membuat terkadang itu macam apa ya kita membuat kelakau contohlah. Oke, okay, karena saya penasaran, apakah teman-teman juga penasaran? Nah, langsung saja kita upload videonya. Let's go. Ya, bawa ke prank, pergi dengar kuliah ustaz. Ha ni ah. makan makanan kosher daripada sudut syarak, terutamanya bila darurah. Darurah ni boleh makan pula ke? sebut dorah famani turra ghaira baghin wala adi fala isma alai barang siapa yang telah masuk bukan sengaja masuk dalam ah. sempadang yang dia terpaksa duduk di situ bukan dia sengaja bukan nak lebih nak maka fala isma alai jawabnya dia tidak ada dosa mana bila dia buat benda yang haram mana? dalam bab lapar darurah makan yang haram tapi tidak ada alternatif jangan bila masuk hutang tak ada nasi, makan babi. Bukan? Mung kena makan daun kayu dulu. Nampak? Ha. Ah. Bau darurah. Ni daun kayu ada, akar kayu ada, pucuk-pucuk paku ada. Bahan dah babi. Nampak? Ha. <laughs> Eh, ha. Bila sebab, eh, sebab tu dia kaedah Ad-darurah tu tubihul mahzurah Mahzurah benda yang dilarang Tubih mengharuskan dengan sebab depan Ad-darurah Nampak? Ha, dia kata mana-mana pun Darurah tak ada masalah tak usah kata setia apa, peluk tak ada, tak ada masalah. Eh, peluk perempuan. Ha. Kita perempuan, kita lalu ke tepi sungai. Perempuan awet, dia naik skuter beruk. skuter beruk ni, skuter hok dia naik kaki dia duduk cokeng itu belakang. Ha. Tengok, huduh ke sini. Nah, kalau motor lain, kaki duduk bawah. Motor ni kalau duduk belakang gitu. Oh, motor-motor yang udah divariasi itu loh guys, yang kayak istilahnya apa ya? Yang seperti ini gitu kan untuk tempat duduknya. Kalau tak silap macam tuh saya paham eh. Bang. Macam anak beruk. Orang Terengganu panggil skuter beruk. Jadi kona-kona lepas jatuh dalam tali air. Nah, help me, help me dia pun panggil. Kita ni pandai berenang. Nah, maka kita terjun pergi ambil dia. Wajib kalau kita pandai berenang. Nah, sebut dalam kitab Yas'alun Akafidin, siapa pandai berenang dan ada orang lemah, dia tak terjun pergi selamat, berdosa. Betul. Ha? Maka dia berenang, berenang, berenang, perempuan ni mandi. Rupanya dia, dia nak mandi situ. Memang dia konak-konak nak mandi. <laughs> ha? Lemah sungguh. Maka bila lemah, adakah kita pegang gitu sikit je? Baju dia? Mesti kita kena peluk. Betul, tak betul. ada masalah pasal darurah. Betul. Nah, atau kejar di rimah, rimah kejar orang tengok. Kita ada tamu tu. Maka kita ambil orang tu duduk tak belakang, pegang peluk kemah awak lari daripada rimah. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana rimah kejar. Jaga nyawa dia. Betul. Nah, ah, ini panggil darurah. Ini waktu kita kena sengke baik hak jumpa-jumpa kan peluk-peluk kat jalan tu kan. Bawa wei. Ha, kena sengke baik. Husnuzan ni mungkin dikejar rimah. <laughs> Ha. Aduh. soalan apa ah, tu makan ah, ah. soalan terakhir mana hukum bawa girlfriend pergi kuliah ustaz baik Allah cipta laki-laki cipta perempuan perempuan suka laki laki suka puan betul tak uh. eh uh, awak suka laki <laughs> kalau awak suka sama laki berat menenang nampak ha <clears throat> bila begitu ada hak-hak umur dia Nah, bila kita kecil, kita dengan perempuan ada rasa. Tak ada. Masa kecil-kecil kita mau 6 tahun atau 7 tahun. Ha. Kampung kita kan kata dia main kan. Masa kecil-kecil budak yeah. puang kak, kak, kawan kita ni umur 5 tahun. Kita 6 tahun, dia 5 tahun. Main buat pondok-pondok. Ha, dulu dah main. Jiran sebelah anak puan umur 5 tahun. Kita umur 5-6 tahun kita ingat. Eh? Main pondok-pondok. Masuk tidur dalam pondok. Buat tidur gitu. <laughs> Lepas tu buku nasi lemak. Nampak? Pasal masa tu tak ada lagi rasa apa-apa. Dia main saja. Nampak? Tapi kalau puan 23, lelaki 26 boleh main pondok-pondok gitu. Nampak? Dah boleh dah lah. Nampak? Dia akan tubik baby pondok. Nah. <laughs> Ini masalah. Nah. Ah, jadi bila kita dah besar, dia sampai hak umur nak kahwin. Semua orang nak kahwin. Lepas kahwin pun nak kahwin juga. Nah, ah, nah. Sebab itulah bila nak kahwin, mesti ada perasaan dulu. Betul. Nak kenal dulu. Ha ni tu big buah girlfriend, teman wanita. Batu siapa nak ambil girlfriend, niat nak kahwin. Lepas hak tu dulu sebagai dosa. Tidak dosa kita. Kita kawan dia, kita nak mendalami dia, kita rapat dia, tujuan bukan nak kahwin. Nak buat girlfriend saja haram, tak boleh. Faham? Nak kahwin, dah bila nak kahwin, boleh boleh bebas. Eh, tak. Nampak? Nabi larang, mereka ada mahram. Tak ada masalah. Nah, Ni saya nak kahwin dengan dia tapi tak tunang lagi. Minggu minggu depan akan bincang balik. Cuma nak ajak dia pergi kuliah. Boleh. Tak ada masalah. Mai pergi kuliah. Dia kereta dia, kita kereta kita. Betul. <laughs> Betul tak? Ana, ah, sama-sama dekat pergi kuliah. Parking dua belah gitu. Oh betul betul Nak suruh dekat muka dia duduk dekat lipat gitu. <laughs> Dah. Saya kira Boleh tak ada masalah Tapi Illa ma'azi mahraming Nabi kata Melainkan dengan ada mahram Kalau tempat itu terpencil Kalau tak terpencil tak apa Tak di khalayak ramah Nek, Dia makan meja ni Kita makan meja ni Tak ada masalah Nah, yang sebenarnya tak haram lagi kita duduk dalam kereta dalam gelap malam yang begitu malam lewat dah sebenarnya asal tak haram lagi yang haram zina Faham tak? Zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat. Eh. Sebab duduk sebelah ni, nak tak buat benda, tak sentuh benda pun. Dalam kereta gelap, tak ada orang mari. Tepi laut, hujan lebat pula. <laughs> Dia sebelah, kita sebelah. Nak, kita driver, kita pegang steering. Walaupun parking bawah-bawah pokok gu, tapi kita dah lepas steering. Dia duduk sebelah asal ulama ini ulama sebut tak haram lah tu kalau kita boleh maintain gitu semua orang bila duduk keadaan itu tidak haram nampak yang haramnya zina batu hak jadi as, sekarang sudah jadi haram sebab syadz zarai nampak wala taqrabuz zina benda-benda ni dia akan membawa kepada zina Pasal adaknya kalau kita test 10 orang, adakah 10 orang akan jadi kerah gitu bergas tering? Tak. Napa? Ha. Kok warok macam aku, jeng. <laughs> Ha. Ada masalah. Jauh sungguh, pasal kita teh tu. Kita dengar orang puang. Bukan kemarin lah. Kerana kita pernah alami, hidup sebelah, dia jadi pelik. Nah, syaitan tu pelik, dia akan masuk. Nah, dia akan bukan hasil suruh godok. <laughs> Maknanya, nah macam-macam dia suruh buat romantik lah, dia suruh tegur lah, suruh blendet tambah lah, suruh pegang tangan lah. Betul tak? Mesti ada rasa gitu. Kalau tak rasa gitu, mati wujud. <laughs> Dah <laughs> dia masalah lagi. Ah benda ni oleh kerana itulah Maka sebelum lagi daripada berzina, nah berdua-duaan itu diharamkan sudah-sudah. Pasal hak goliknya dok macam Rasulullah. Rasulullah ni sebutlah dalam kitab Khasa Isun Nabi, walaupun diduduk keluar macam mana pun dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan itu Rasulullah kenapa? kerana masa dia kecil dua kali buat keluar jantung hati basuh belah basuh dengan air zam-zam jahit balik betul tak? apakah nikmat kahwin tiga? oh mau cari pasal ni kalau <laughs> balik tunggu Ah. Nikmat <laughs> apa dia? Dia tanya nikmat tak? Ha. Kita tanya balik apakah nikmat kahwin seorang? Ha. ha. Nak? Mula dia jawab kau. Nah. Ha. Kahwin-kahwin ni jangan tengok nikmat tapi tengok tanggungjawab. Faham? Betul. Ha. tengok tanggungjawab. Nah. Ramai orang yang kahwin sarang tidak bertanggungjawab. Betul tak? Betul. Tu kes-kes yang dilaporkan di mahkamah tidak memberi nafkah, memaksa isteri bekerja, Allah. memaksa isteri memberikan gaji bulanan isteri, suami tidak bekerja, tinggal anak bini tanpa nafkah. 97% kesnya yang beristeri, suami, beristeri seorang. Faham tak? 97%. Neh, jangan kita nampak orang kahwin tiga, kahwin dua ne? Semua kamu akan ditanya di akhirat nanti. Sebab tu kalau kahwin seorang pun, kalau bak seronok, ada tak benda seronok? Ada. ada. Benda tak seronok ada tak? Banyak. Ada juga. Sebab tu kahwin ni, dia ada dua. Baik dan tidak baik. Tapi oleh kerana dia sunnah, nak, ha, maka kita pandang baik kepada orang yang kita tidak tahu. Nak, jadi Melayu ni jahat. Tu. Oh. kahwin dia kata. Kahwin pun dia kata. Kahwin seorang lagi, lagi dia kata. Lagi seorang, parok dia kata. Faham tak? Ni perangai Melayu. Melayu oh, hapa ke? dia panggil. Allah. Tengok tak? Ha? Da, kahwin dia kata budak muda lagi 19. Hak puan umur 18. Nak kahwin dah dia kata gatal. Ah. Miang. Ha? Dok kahwin umur 28, 35 dah. Dia kata dok got cetong. Nak tak ada power tu nak kahwin. Pula dah kawan tu nak bisnes dulu, nak settle ibu bapa dulu dia kata ada power. Ha, ni mulut Melayu. Kahwin sama umur dia kata kak. Oh, orang tak kahwin sama umur. Tak boleh. 25, 25. Patut hak laki-laki tu 28. Perempuan 25. Sulak dah. Hak puan pula tua tinggal 60. Hak laki 20. Dia kata pakai atuk bomo. Hak laki pula tua 70. Hak puan lah. Dia kata nak bahang saka. Faham tak? Tengok tu kahwin 60 tahun tu lagi dua hari lagi dia beracun tikus mampu untuk lelaki dia. Faham tak? Ha. Ha, puang pula pengantin puang gemok pengantin laki kuruh dia kata kuruh sangat tak pandang ke kalau tidur kan lepeng tu bit tahi kan banyak mulut sungguh lah Melayu ni tahu tak tak ada nak doa baik apa semua nak ha, ni kerja Melayu muka tak malu Dah dia oh, ada kan? Hak laki tu hitam, hak puan comel, putih lepu. Tapi pengantin laki-laki hitam. Dia balik, oh hitam ni pengantin laki-laki. Macam dodo. Kau tengok. Oh. <laughs> Ha. Ha, La ilaha illallah. Dah lah bini dia kenang. Mu peduli apa sakok hidung tu mu. Dia kahwin walaupun hitam dia guna harta pok mu. Dia ada tipu harta pok dara mu. Indah juga. Dadak juga apa cakap banyak kan? Ha. Ini ah, Melayu dah sudah. Tak nak? Buat kata bak kahwin. Kalau dah lihat anak, dia kata mamba. Allah. Dia kata dah rak cetak. Dah kahwin tiga tahun dah. Ha. Dah lihat anak lagi. Dia kata. Hmm, tak rak tu. Agak tu. Mampu, mampu, mampu. Gitu. Mana? Eh, kejap. Mampu-mampu tu macam mandul. Mandul mungkin ya. Jahat mulu. Kalau kahwin derah sangat boleh, derah boleh tu. Oh. Wak gana tu oh, derah sangat. Ha. Degah sangat pula. Nah, Serba salah. Ha. Kawin patut anak seorang boleh, patut tak boleh-boleh. Hmm, dia kata mampu orang kau. Lepas tu rapat-rapat sangat. La ilah dah dia ni jadi benda hakim dunia ke apa? Ha tak? Ha tu nyakit orang Melayu. Lepas tu kumpul ramah-ramah, tuk pula. Ne? Ha. Serba tak kena. Jadi suka hitam. Nampak kau ni? Ada ke orang yang cari hitam tau? Ada? Ada orang di bahagia gemuk. Tunjuk dah hak lah, hak seling-seling tak boleh. Budak lelaki, comel. Dia tunjuk gambar muslimat eh, tunjuk katalog ah. Ha? Tunjuk lawa-lawa tambah, tambah. Ah oh, biarlah. Ali ah uh, semulalah ustaz. Tunjuk hak gemuk, nak lalu. Rupanya dia nak hak gemuk. Ah. Macam kepala lori jalan. Tapi dah dia kenang, maka dia rasa kasih, dia rasa seronok, betul ah, tak? Okay. Mu jangan jodoh dia. Nah. Ha. Jadi Jangan bila kita nak kahwin satu, dua, tiga, empat, apa semua. Jangan nampak seronok saja. Tapi kena ingat, Tanggung dalam jawab. seronok, ada tak seronok. Apa yang seronoknya? Dulu duduk seorang, kalau kita kahwin. Dulu duduk seorang tak? Kalau bangun tengah malam, tengok benda. Nampak, batal golek je. Tapi bila kahwin dah, bila kita buka mata, nampak bini kita. Betul tak? Seronok tak? Tiga nikmat bagi orang yang berkahwin. Nikmat menyentuh. Nikmat mendengar. Faham tak? Ha, nikmat berkata-kata. Nikmat mendengar. Tak dengar, tak nampak bini kita. Tapi suara saja. Kita tengah tidur. Ataupun kita duduk dalam bilik air. Nak, dia sembang dengan kita. Nikmat tak? Nikmat Baik. bini kita. Atau menyentuh. Nak, kita tidur dulu. Kita bangun tengah malam gelap. Tak nampak benda. Kita raba-raba gitu. Kena obat nyamuk. Netuk tangan. <laughs> Faham tak? Neh, merah tangan. Tapi bila kita kahwin dah, kita lepuh tangan gini, bukan buat nyamuk bini kita. Kita celek pun tak nampak gelak. Tapi kita dapat merasa nikmat dah. Kita pun luruk tangan atas pala baru. Hmm, gitu. Ha, tak? Ha. Seronok dah? Seronok. Ha. ha, <laughs> tu nikmat kahwin. Nak? Ha. Okey, okey, okey. Tapi jangan ada nekmat saja tapi ada juga bala di sana dalam perkahwinan. Dulu tak ada orang minta pitih, ni minta pitih dah. Pagi minta 50 riyal, petang minta pulak 60. Pandok kemarin minta 200, setengah, hari ni minta pulak 300. Nengung kita. Masa nak malam nak kahwin tu senyum mewek kata ha, mana tu senyum sok mo. Macam orang gila. Kita hei, esok nak kahwin. Oh senyum sok mo pengating laki-laki sila keluar Tok Kodi kata ha keluar duduk duduk pengating puan duduk kat pintu dia pun keling ha seronok oh, oh. Be, be, dalam hati pengating laki-laki beh malam ni malam ni beh mu jangan ingat hot beh je ha oh, betul hok dok beh tu banyak dulu kita bangun pagi ada orang minta duit tau ada tak tak ada tak ada Ni kita tak mandi lagi. Bang, mesti 200. <laughs> Dah kita ada dua 210 ke? <laughs> Wee dia 210 yard elok beripik. Mampu seru. <laughs> bang, nak beli pinggang. Bang, nak beli dapur. Bang, nak beli dapur gas. Bang, nak beli ni kapek. Bang, nak beli lasik. Ni, ni mesin dryer. Payah nak jemur luar pakai dryer. Bang, ubu ekor pula. Dah ribu lima yang suti. Hmm. Nengung bawah gua ayam. Nengung. Aduh. Ha, ah tu jangan seronok aje. Betul. Nah, nikmat-nikmat juga bala tu banyak. Betul. Nah. Ha. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dan juga pengajaran yang didapatkan oleh kita semua terutama saya ya daripada Ustadz Azhar Idrus ini. Meskipun banyak istilahnya lawakan-lawakannya tapi ilmunya juga banyak ya guys ya. Jadi kalau kita nak berkawin ya kan jangan hanya pikir enaknya saja tapi pikirkan juga tidak enaknya seperti itu karena perkawinan itu bukan hanya sebentar saja, bukan hanya semalam, dua malam, satu bulan, dua bulan gitu kan bukan tapi perkawinan ataupun pernikahan itu selamanya kalau kita bisa until jannah seperti itu ya teman-teman atau bisa dikatakan sampai kita itu meninggal dunia bersama seperti itu dan banyak istilahnya kejadian-kejadian di era-era sekarang ini ketika dia menikah hanya satu bulan dua bulan dia bercerai karena kenapa karena tidak memikirkan ya Memang yang difikirkan hanya keindahan-keindahan saja tanpa memikirkan apa di sebalik keindahan itu. Istilahnya kayak kita masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, anak-anak dan lain sebagainya. Itu perlu juga kita perhatikan ataupun kita pikirkan. Nah, yang penting dalam suami istri ataupun berkeluarga itu saling memahami dan saling mengerti. Ketika istri kita ada kekurangan, kita memahami. Ketika suami ada kekurangan, istri juga memahami maka di situ akan ada keindahan-keindahan ya. Cekcok ataupun istilahnya ketidakbaikan di dalam keluarga itu pasti ada. Akan tetapi bagaimana kita menghadapinya? Nah, itulah solusi yang paling berharga bagi kita semua. Jadi, kembalikan semua solusi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan keluarga kita dan juga diri kita karena semua itu pasti ujian dan juga istilahnya bisa dikatakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga yang mengatakan ketika keluarga itu istilahnya bercekcok dan lain sebagainya hingga perceraian maka ada satu dari antara makhluk Allah Subhanahu wa taala laknatullah yaitu iblis dan juga setan itu sangat-sangat bahagia guys. Maka daripada itu apabila ada marah ataupun ada istilahnya ketidakbaikan di dalam keluarga maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.